लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की आखिरकार हमारे भाईजन ने और अजय ने उसे रेस्क्यू किया हेलो अस्सलाम वालेकुम viewers welcome to my channel vlogs आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए अमेजिंग व्लॉग जो कि है एक बर्ड की वो हमारी गली में आ गई थी और कितने लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो नहीं पकड़ पाए से अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि आपको